हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है डी काउंट फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे हम तो चलिए ये गूगल शीट को ओपन करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास डी काउंट फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है अब ये देखिए ये राजू है और इनकी ये ये यहाँ पर इन्होंने मार्क्स गेन किए हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये राजू लिखा है हमने और सब्जेक्ट फाइव में राजू के कितने मार्क्स हैं फाइव 55 90 से लेस है ठीक है 90 से क्या है लेस है ग्रेटर तो है नहीं तो इसीलिए यहां पर रिजल्ट जो दिखा रहा है वो जीरो दिखा रहा है देख सकते हैं इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं यहां पर रिजल्ट जीरो है ठीक है जैसे ही मैं यहां पर इसको हटाता हूं यहां पे इसको हटा दिया यहां पर लिख दिया R A M Ram Ram लिखा मैंने तो यहां पर आ गया वन देख सकते हैं यह आ चुका है वन अब राम के सब्जेक्ट फाइव में कितने मार्क्स है यहां पे देखिए 99 99 90 से ग्रेटर है इसका मतलब कि राम के सब्जेक्ट फाइव में जो है एक बार ऐसा मौका आया है सब्जेक्ट फाइव में अब एक ही बार आएगा सब्जेक्ट फाइव का तो एग्जाम एक ही बार हुआ है तो यहां पर मार्क्स जो है 99 दिख रहे हैं ठीक है लेकिन यही चीज अब देखिए यहां पे श्याम है तो अगर मैं श्याम लिख दूंगा तो यहां पे जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट यहां पे आप देखिए जैसे मैं श्याम लिख करके एंटरप्रेस करता हूं तो रिजल्ट हो गया है जीरो तो डी काउंट फॉर्मूला इसी तरीके से काम करता है यहां पर क्या करता हूं मैं कोई और नाम टाइप करता हूं ठीक है लाइक like यहां पर लिखा मैंने महेश महेश इस तरीके से लिख दिया हमने अब महेश का कहीं भी 90 से एब मार्क्स नहीं है ठीक है अगर सब्जेक्ट फाइव की बात करें तो यहां पे 90 से एब तो है नहीं तो महेश लिख करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट हो गया है जीरो जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से डी काउंट फॉर्मूला यूज होगा अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं यहां पे लगाता हूं डी काउंट ठीक है अब डी काउंट के लिए मैंने क्या किया है यहां पर लगाने से पहले आपको दिखा देता हूं ये देखिए ये जो है नेम ऑफ स्टूडेंट है subject one two three four five ये पांच सब्जेक्ट के मार्क्स हमने ले लिए हैं ठीक है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं और यहां पर इसी टाइटल को हमने कॉपी कर लिया है ठीक है अब यहां पर डी काउंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं कंडीशन यहां पर दे दी है मैंने कंडीशन आप अलग भी रख सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं ग्रेटर देन 90 दिया है आप कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं अभी मैं चेंज करके भी दिखाता हूं तो डीकॉन फॉर्मूला क्या कहता है कि यहां से आप पूरा का पूरा ये जो रेंज है वो सेलेक्ट कर लीजिए आपके डेटा का पूरा रेंज जो आपका डेटाबेस है वो सेलेक्ट कर लीजिए ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया कॉमा दे दीजिए कॉमा देने के बाद क्या करना है आप किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखना चाहते हैं जो कि इस डेटाबेस में शामिल है तो मान लीजिए हम सब्जेक्ट टू का देखना चाहते हैं ठीक है तो ये सब्जेक्ट टू को हमने सेलेक्ट कर लिया इसके बाद कॉमा देंगे और इसके बाद आपको क्या करना है ये रेंज जो नीचे आपने हेडिंग लिया हुआ है और जहां पर आपके मार्क्स आएंगे ठीक है ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए आप देखिए कंडीशन कहां दी गई है सब्जेक्ट फाइव में दी गई है तो इसी के हिसाब से सब्जेक्ट फाइव का ये बताएगा केवल कि सब्जेक्ट फाइव में 90 से अब है या नहीं है तो महेश का क्या सब्जेक्ट फाइव में ये देखिए ये है महेश क्या सब्जेक्ट फाइव में नाइनटी से अब है फोर्टी सेवन है तो जाहिर सी बात है यहां रिजल्ट आएगा जीरो ये जीरो आ भी रहा है देख सकते हैं यहां पे ठीक है अगर मैं यहां पर यहां पर लिख देता हूं 95 ठीक है अब ये जैसे ही 95 मैंने लिखा तो यहां पे वन रिजल्ट आ जाता है देख सकते हैं ना तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आ रही होगी कि डी काउंट फॉर्मूले का यूज कैसे करना है अब देखिए यहां पर मैं कंडीशन को चेंज कर रहा हूं ठीक है यहां पर मैं कंडीशन को चेंज कर रहा हूं यहां पे कर रहा हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 80 कर रहा हूं मैं ठीक है एंटर प्रेस कर दिया अभी भी वन है क्योंकि 80 तो कभी भी जो है 90 से कम ही है यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया यानी 80 से ग्रेटर हो या उसके बराबर हो तो यहां पर वो संख्या हमें बताइए अब केवल सब्जेक्ट फाइव की बात की गई है तो सब्जेक्ट फाइव के ही बारे में ये बताएगा ठीक है अगर मैं यही तो इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है अगर मैं यहां पे नाम चेंज करता हूं जैसे मान लीजिए ये तो महेश लिखा था अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं S A N J U तो क्या संजू का सब्जेक्ट फाइव में मार्क्स है चेक करते हैं यहाँ पे जीरो है तो संजू का देखिए ये है यहां पे इसको मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूं देखिए ये सब्जेक्ट फाइव है टेन मार्क्स है तो टेन तो एटी से कम ही होता है एटी के बराबर भी नहीं होता है ठीक है इसी तरीके से अगर यहां पर कंडीशन चेंज करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर आप देखेंगे ये 99 है यहां पे देखिए यहां पर मैं चेंज करता हूं यहां पे मैं अगर केवल 80 कर देता हूं केवल 80 अब ये किसका है ये देखिए ये वाली रेंज किसकी है दुर्गेश की है तो अगर मैं दुर्गेश की बात करूं तो यहां पर मैं अभी लिखने वाला हूं दुर्गेश ठीक है केवल मैंने 80 लिखा है तो देखिए यहां पे दुर्गेश ठीक है तो कंडीशन के मुताबिक यहां पर वन आ जाएगा वन आ गया क्योंकि 80 से ग्रेटर हो या 80 के बराबर हो तो यहां पर तो आपको रिजल्ट 80 के बराबर भी मिल रहा है ग्रेटर भले ना हो लेकिन बराबर तो है ना तो इस वजह से यहां पर वन आ जा रहा है तो डी काउंट फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से काम करता है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video